응? 응? 응? 응? you. 年摸猪头，万事不用愁；猪年摸猪腿，顺风又顺水；猪年摸猪屁，吉祥又如意；猪年摸猪背，干活不怕累。哎呦我的妈！ <laughs> 你知道吗？化妆品的成本很低。 大牌化妆品的成本不到售价的百分之一。借钱的时候，你说好这个你管我吗？我翻脸了。 bun sugar plum, pumpy umby umkin, you're my sweetie. 不要脸啊！哎，你要不要脸？ with a mum desperate to turn the tide in her family's current eating, shopping and spending. Way